برید کنار بزرگوار اومد <laughs> خوب <laughs> قبل از هر چیزی بزرگ چرا کلا پوشیدی میدونی من دیگه کچل کردم کلمو مجبور شدم که کلا بپوشم دیگه آره بعد آقا قبل از هر چیزی بهتون بگم اونایی که میگن شلوار بزرگوار آبی راه راه نیست خوب دقت کنه چپ راست ببینید از باز دیگه من از باسنم نشون باش از جنا نشون میدم خوب خوب دقت کنید ببینید این لباس آبی راه راهه فردا نیاید بگید محمد برام آبی راه راه نخریده میبینید مشخص یا مشخص کنم براتون خب مشخص دیگه آره این شلوار بزرگواره آبی راه راهه گرمم شد کلاو در بیارم نه کچلی مرتی که ای اون چی اون بالا خب فهمیدید دیگه شلوار من آبی راه راهه آره شما فهمیدید یا نه بذار به این کاکاسیا هم حالی کنم سلام داداش خوبی چه خبر شلوار منو ببین آبی راهه میبینی؟ میبینی؟ آره میبینی یا نه؟ عوضی یه دونه تو باسنه اونه خدایا چه حالی داره وایسا چرا هیچیش نشد چی چی چی بازم که پلیس لعنتی بذار یه ماشین داشتیم اینجا آره چه ماشینی هم هست سوار شو بریم نمیخواد سوار موتور بشیم سوار موتور شو بریم خب تو با خوب تو های لوسانتوس یه دونه رئیس وجود داره ببینم ببینمت آره اینجا رئیسم چرا اینجا تکچخ نمیتونم بزنم یا خدا چرا چرا ستاره روشنه یا عوضی موتورم یعنی، بگیر که اومدم چی چی چی چی چی چی چی چی یا خدا چه مهارتی داری بزرگوار میدونم یا ابوالفضل چی آره محمد حالشو ببر یا خدا بیکار رفتم نه نرفتم شوخی کردم چه سرعتی داره بزرگوار بزرگوار به چخ میری مواظب باش نه من بلدم چی فکر کردی منو دفعه قبلی که خیلی داغون بودی افتضاح بودی نگاه کنه یاد بگید ببین با چه سرعت میگم <laughs> اینجا رو داشته باش چی <laughs> چقدر حرفه ای <laughs> بله بس چی که تو نبین بزرگ برا نگاه کنید یه بار دیگه نشون بدم شلوارم آبی چی کلاه از کجا در آوردی به تو چه از باسنم کشیدم بیرون نه بریم ببینیم مایکل احمق مرد که پولدار در چه حاله برید کنار بزرگوار اومد یه زی هیلز ایلیا سر الان برید کنار اینجا بود آره اشتباه رفتی ای دیوز چقدر اینگه پول داره چرا اینگه این دیوز پول داره باز کن باز کن پوفیوز پوفیوز Aşkolar عوضی منم مایکل دروا کن مایو مایکل دروا باز کنی رو پوفیوز عوضی. باز نمی کنی؟ باز کن. خوب باز کرد. <laughs> به زور وارد خونه شدیم. بیریم ببینیم این پوفیوز داره چه غلطی میکنه. بیا بیرون مایکل. بیا بیرون رئیس رو ملاقات کن. بیا بیرون نمیاد اون یکی رو ببینیم چه خبره تو ذات پلیدت برید کنار بزرگ بردانه میاد از اسکیل نه خیلی خطرناک میری بزرگوار میدونم اینجا رو ببین من آه خدا کار رفتم اوه فیوز ناشی بسه باشتا ببینم یه پایین پوفیوز منو میزنی؟ لاشی؟ بزرگ به یه زنه هر چیه یوس حالا اینا رو میبرم با خودم <laughs> آشیر تو من قنیمت برداشتم خداحافظ من به جان جدت من حسنه پلیس بازی ندارم رمز چیزی بزن اینا به چخ برن دفعه منو به گور دادم بابا باش حالا بذار ببین بابا من بده بابا هر چی رانندگیت خوب چی شد نگاه کن ناموسه ببین چه بلایی سرم اومد خوب ببینم نگاه بابا خط و خش افتاد به صورتم بزرگوار تو مثلا رئیسی آره ولی خوب دهنم سرویس شد بابا خیز شدیم بودو بودو بودو بریم اونو برداریم ببینیم این ماشین چیزی گیرمون بیاد ببینیم این خوبه داداش داداش بسته امو چرا قلبی رد کردی چون لاموس این ماشین گنگش بالاست من همینو برمیدارم سلام آقا من دارم خیس میشم خب تو پیاده برو من برم دنبال معمولیت مرسی علامت سوال چیه گربه چیه بریم ببینیم علامت سوال چیه آستا شد ناموز آقا تو همون برو با موتور بیا نه محمد خفه شو خب، دوستان که لازم نیست که بگم شلوارم آبی راه راهه و من اینجا رئیسم خب برو ببینیم چه خبره خب طبق پیشنهاد دوستان <laughs> بریم اینجا بزرگ بزرگوار تو از این حول بودن دست بر نداشتی؟ نه بد خفه شو اشتباه لازمه برای بدن دیگه <laughs> به قول اون آهنگه <laughs> اشتباه زیادش خوبه لاشی بازی زیادش خوبه بیشعور لاشی خودتی